Слова не слышно Автопилоты Включили запись Аплодисменты Вот так все вышло Не важно кто эксперименты Что не началось, все кончается Честная любовь не случается Стует ветер и заметет метель Но останусь я, я новая круговороты Все эти сделки Все это мелко Не важно, кто ты Автопилоты Колеса белки Колеса белки feel